Хочеться дізнатися у Сімонян, е, ем, які ж саме цілі війни будуть виконані? Непонятно пока. Ви самі розумієте, що програли? Не можна об этом заявляти. вслух. А як про це заявляти? Непонятно пока. Так вам потрібна вся Україна? Не нужно же нам это. Это. То есть это нам нужно. Мені здається, вона бреше. Цели міняються в зависимости от Того, як ЗСУ дає пи***ти кацапам.